Assalamu alaikum Galatasaray'ın aşşaddi fatkısı. Assalamu alaikum Galatasaray'ın. Haleyemer. Olan var. Ma bey. Assalamu alaikum Galatasaray'ın aşşaddi mutluslar da bakla muhtuplar sonra yani. Assalamu alaikum Galatasaray'ın aşşaddi abunashilar bittiden birinchi like basingizlar ki zo'r gap aytaman. Shavkatim tushunay. Shavkat Mirgaka. Bu yerga. Gapiraver, gapiraver. Bekizim gapir. Hurmatli Jalol Tomining obuna ochorlarini o'yib kuymi. Bekizim gotir. tojikistonga bez komissiya pul jo'natyapmiz kimning puli bo'lsa shu nimaga taylayversin bez komissiya o'n mingdan balandi o'n mingga to'g'ri o'n ming kam bo'l o'n mingdan baland avval o'rgatmasin bez komsiya oladi nechi kartada nechi bo'lsa shuni oladi uydan oladi bir yuz yetmish ikki bo'lsa bir yuz yetmish ikki bir yuz yetmish ikki ikki yuz ming ikki yuz bo'lsa ikki yuz oladi shuncha shu moment kartada qancha bo'lsa taylasa shu pulni uyga olib borib beraman, uydan Uyga olaman. olib borib beraman. Qachon taylasak bo'ladi? Bugunmi? Ertanmi? Ertaga soat 9dan soat 4 ga ishlaydi. 9dan 4 ga. Ha. Buni kechasi bo'lmaydi. Mhm. Like boslayapmiz. Shavkat Молодец, like bo'lyapti, like bo'ldi. Nechta like bo'ldi? 5 ta like. Like ko'rsatmaydi. O 5 5 o'zim ko'raman hozir. 5 ta like bo'libdi aylaman. yigirmata layk bo'ldi birdan o'n beshga qo'shib ketdi olti kishi ko'rib turibdi hop gapiring gapiring ravshan aka men ulab olayin deb yoqdan o'qiymanda sen bir o'qin o'qin o'n oltita odam kiryapti assalomu alaykum hammaga xush kelibsizlar tojikistonga <laughs> o'zbekistonga yo'qmi tojikistonga bez komissiya pul jo'natamiz Ravshanga taylaysizlar, Ravshan. Boshini umrga shunday taylaysizlar, chekni taylaysiz, qanchadan, kartada qancha bo'lsa, shunchadan Tojikistondan olasizlar. Qapir buni qapir qora chiqmayapti qana. Buni qo'y. Bekka to'ydi bunga. Xalq seni kutib turibdi, kuzatib turibdi. Javob tur to'yli bir duo bermasin. Qisqasqani qo'y, seriozniy gap ketyapti. Seriozniy gap. Bir bekka ham bunga o'tir. Kulmay oyt. Qisqasqani qo'y, gap. Seriozniy gap. анмында кетті оқың оқың chiqmadi o'shanaqa zo'rmi Зор zo'rmi jalatovdan islom deb yuz Аслам Ilham aka pul to'layapsiz desang, bank ko'rinadi, paxtavodga. Bo'lmasangiz Ilham aka tanishmasangiz. Ilham aka beskamsiya bankomat o'rnatib, kechqurun-kechqurun Xo'sh. Qora kamarda. Bankomat o'rnatib, kechqurun-kechqurun olaveradi. Mingta lakka qora kamardan. Mingta ishim zo'rma debdi zo'r xudoga shukur o'zingiz zo'rma tinchmi endi gapirib o'ting mana yoqindaroq kelayapda yoqindaroq kelayap yoqindaroq o'zini zo'rlab tishiraman siz ho'p молодец jigarlar deyapti jigarlar gapiringizda sizlardan bir Türk, Төркөп отырыптыңыздар сізді адамдар көре апты. Төркаңыздар, ешім түзі. Кетмәсін депті, құлағын ұшлап Garanti Garantiyalı mı? Garantiyalı, kulağını işlemaydı. Garantiya, kulağını işlemaydı. Ya toşunu bosa pul teleyipti. İşte. Garantiya, kulağını işlemaydı. Ana doğuşun sen. Ol, tamam. Точно? Ha. To'g'ri bu yerda to'g'ri to'g'ri gapirilgan to'g'ri bo'ladi, to'ylar. Men chapmani bo'sh qotib qoladi. qayerdan oladi deb savol bo'lyapti uydan oladi uy yopib beramiz kechqurun kechqurun uyidan ha aldamangur o'shan aka nima aldab nima qilamiz сказка qilyapsanda allama to'g'risini aytaver серьезный gap серьезный gap sizni uyingizdan olamay uyiga olib borib beraman ko'proq telasini uyiga olib borib beraman nima qiladi sarson bo'lib necha pulgacha beradi debdi bir milliongacha berdilar menda kommentariy yo'q ho'p muani aldamang ravshan aka yozyapti registratsiya qilish kerakda registratsiya ikki yarim ming uch ming rubl bo'lyapti registrsiya patent olib yapız, patent ololmaganlarga olib yapız? masalan sirog'i o'tib ketdi bir kadar qadar bir oy kadar ololmadi 3 oy bo'lgan bo'lsa ham beraman patent olib mi? ha patent 3 oy bo'lgan bo'lsa ham menga ham olib berasizmi mana shu sen belarusdan kelma hmm. sen puling qimmat to'laysan olib beraman unga qancha yerdan qancha qimmat sen 30 ming rubl to'laysan patent aytib beramiz hech narsa qilmayman hech nima отпечатка kirmaysan mhm. shunday qilamiz men hozir taylab ming kartani Onibmi? odamlar birinchi ochirib boshlab beraman o'zim nasib bo'lsa keyin chegini taylaymiz давай hozir shunday ko'rsatdinglar. sen patent qabul qilasan ertadan olib boraman 30 mingga patent qabul qilaman Yo, men үйгәт пултайлы артык дип. Патент дали 2-нче Патент. Патент кендер чыгып яктыр пул. Өткәт пул дип. Видео менә үйгә аласың керек булса, ертең кешен. Yo, жала тыш яктан төшеп чыгарам. Ха, жала тыжыгы о яктан төшереп чыгарады. Видео. Видео кып. Doğurma Celal Tıcı? Poşta mı depti? Poştadan yönetes mi? Ne var farkı var ya? Poşta rağbet etkan. Poşta ekstrasan. Poşta. Registrası poçta. Evet registrası poçtayam bor. Infisi. Kimning patent ololmay qolgan bo'lsa, shu telefon qismi patent beradi. Registratsiyasi chiqmay qolsa nima bo'ladi? Buni olib beramiz. O'sha Qalboyev. U yana keyin kashama ya. Olib beramiz registratsiya. Yo'q, registratsiya chiqmay qolgan ham patent olib beramiz. Problema emas ular. Без проблема. Qachon qildi? Только hozir. Gazini bosingizlar, patent bosingizlar. Запрет. Bo'lgan bo'lsa, şey debdi ma? ሐጭንትና ወጥ ዘምሩ በምን አፈራሙት ዛፐርት በሆነሲ ይወገ አው Hop komentarlarını yanaklarından neler de yaptı. Yok pul namazı gappa. Pul albatta namazı gap. Bir namaz gap bir Vietnam. Çolak taşı. Pul düzenasını yettemem. Kazandan mı dedi? Kazandan mı dedi? Nima? Nimani aytdim? Bilmayman. Nimani aytdingiz qazonlanma deb? Like'ni basib qo'yingizlar og'ayni. Bittadan like'ni bosingizlar. Jalkama like. Jalol o'zi chocham tushib ketdi, like bostiraman deb. Chocham qolmadi, boshqa ham qolmaman. Deb like basib qo'yaveringizlar, og'aynilar. <laughs> Yaşama olan düşer, yaşama olan. <laughs> yaşama düşer. eshonboboni eshonbobayam hammaga omad gaziga laykiga bosingizlar sizlarga salom necha mingga dor dedimi nimada ro'ziboy toshboyev necha mingga dor deb 1 million bo'lsa ham farqi nima bo'lsa bo'ldi necha so'm kamiga debdi rubl qancha bo'ldi debdi rubl 172. 172 yetmish ikki bir oladi uni yo'q Beskamsiya. Beskamsiya. bir yuz shu ekranda turgan nomerga o'qisangiz sharti qobadiyan beshkent yo'q ancha o'zimizniki bo'lsa bo'ladi beshkentlarga nima kerak o'zimizning territoriyaga emas o'zimiz to'xtabat sultonobod qorashbaq o'zimizga bo'la жетади shularga olib borib berasizlarmi uncha katta kirgim kelajiq eshonbova siz nima deysiz shunga bilmasam men nima deyman gapirim sizda ham odamlar kutyapti peshanba bu nima deydi nasib qilsa o'sha yerda ham taylab ko'ramiz endi rubl bir yuz yetmish ikki bo'libdi shu yerdan ham taylangizlar yerdan bilan bo'lmasam bir ellik ellik taylab ko'rayotgan bo'ladimi nima ellik ellik ellik rubl patent parshiviymi debdi shu patent original qanday parshiviy patent bu sahrovadan olib beraman patentni sira o'tib ketganman pesrakmi registratsiya o'tib ketganmi uch oy bo'lganmi kelganiga olti oy bo'lganmi kelganiga men kelganimga ikki oy bo'ldi ha sizga patent olib berilamiz qancha ketdi menga ikki oy bo'ldi kelganim короче patentni qo'lingizga tegishi uchunmi bir oylik chegi bilan borku registratsiyalar bilan registratsiya qilamiz registratsiya nega registratsiya qilamiz sizni jonni Yo'q. Mana registratsiyangiz o'tmay, jonga registratsiya qilamiz. Aha. Bir ishtirok u yoqqa ishtirok to'lamaysiz. Hm. Короче 25 ming ketadi. 25 mi? Ha. Ha, kimni ko'rsatyapsiz? Eshonbovani ko'rsatyapman. Eshonbova. Kaçta? Ha? Kimga Ben bir ko'rsatyapsiz? yaşta Valentin. Qo'ydir baxshidan, ey yashan gap Qo'ydim. yo'q. Sizga telefon kelyapti. Menga kim telefon yaptı. WhatsApp tomon telefon başla. Sen qayerda debdi? Men Nopetrda Akram aka. Abdulla. E, e Baxshi aka, zo'rmisiz, tinchmisiz? Yashang, laykni bosavering. Abdulla zo'rma. Sen qayg'imen navbatda do'stankada. Abdulla yerdan. Ha? patentga olib borib kelyapmiz uni ham ayting patentga ham olib borib kelasizmi har kun reys bo'lyapti patent. patentga ham olib borib kelar ekan mana shu nomerga telefon qilsangiz, tojikistondan pul ham olasizlar deydi patentga olib boradi patentga topshirib dokument olishga yordam beradi registratsiya registratsiyaga uyga pul jo'natish bez komissiya uylaringizga olib borib beradi запитmi buni familiyangiz запит emasmi elektrichka bilan keldim nima bilan debdi elektrichka bilan keldim patent olib beramiz abdulla Abla. Qanchataliysan? Allaysiz jonlar aka. Sen kudabsan Zo'r Xudoga shukr, o'zingiz zo'rmas Suhrobjon, tinchmi? Men ben. Abla. Ha? Tamamla. unga yetti ming uch yuz beraman bo'ldimi qanday tushunding tayla ertadan kechqurun olmasam mana shu efirga chiqasan so'kasan qanday tushunding ish bo'lyapti jiyan bo'lyapti ish ham bo'lyapti tog'at asta asta kam kam mayda mayda ishlab turibmizda nima bo'ldi ravshan aka buni to'layman dedi sen dedim yettita yuz ming to'layman dedi sen dedim to'ylab ko'r dedim oldin dedim yettin bo'lmasa jaloltobga chiqib so'gasan dedim yettin chin bo'lmasa dedim ha to'layapti yettin to'layman dedi yettin to'layman yettaman yashang like uchun rahmat ketdik ketasizmi endi ketamiz ishga joylandi bu qo'shib qo'yib bersachi odamlarga yo'q eh? xo'sh eh. hamma internetda ha moskva yettida yuraman deyapsizmi yettidan nimaman joy bormi og'aynilar kamazlar ham juk qayoqqa ketdi kamera kameram burak kamazlar man torib tushasiz. juk olib boshladi ha mana mana shu taksi lobajerga olib boradi parva olib keladigan tavsiya juklar kelib boshlagan o'zi hali endi yana moyda juda juk to'lib kelyapti jukni ortingizlar kamazni bitta bitta jo'natib yurak ey yashang suhrobjon layk uchun rahmat tojikistonga pul taylayman desalarz moshina umr bana polni podrov bilan gurung qilib bunaqa qilsalarz uyga taylab beradi bez kommersiya uydan olasiz kartada qancha bo'lsa shunchadan olinadi hay yaxshi depti yaşan yaşan tog'a man bitta kamaz kolonna akayapti kolonnadan jugalyapti qon nima olib kelyapsiz qulupnay hey yashang mana qarang qulupnayni o yashang e, bu nima u kechqurungami hey gap yo'q agar kolonnada kim bo'lsa yeshanbog'ga telefon qilingizlar shu yerda jugalayapti nimagadir kommentariy buncha kech keladi menga ey yashang ilham aka ha unda sog' bo'lingizlar salomat bo'lingizlar yana hali efir qilamiz pagoda juda sovuq pagoda bo'libdi